as a tongue Що ти мене є Знаєш мені, як добре з тобою Сонце моє завжди раді мною Від серця до серця Рошен. Солодкий знак якості.